Ah, uy! At apa to? Kwento na kichi-kichi. Aya! Ay! Yara ko eh! Baka may nito ang kichi-kichi. Ayaw! Eh, chip ko yung kwento na. Eh, eh. Ah, ah, eto ako may ipo ako to. Ay, Ay na, ay. Ay naro ko eh, da kay po. Tô com o irmão, o capitão inteiro é bom. Tô com o irmão, com caloeira. Ai, <laughs>